Her gece tazelenmiş alevler yükseliyor. Gönlümün en kuytu yerlerinden, çoban ateşleri gibi yakılmış tepelerde. Bir akşam ağrısından arta kalan gözlerim, yitiriyor giderek umutlu bakışları, suskunluk kuşatıyor umarsız ellerimi.'' Seney kalbimi düşen mim, titreyişler salan vav, belimi büken dal, sinsice sokulan sin. Savulun, harfleri eskiyor göğümün, hey bakın yukarıda göründüğü gibi.'' Uzaktan yakına bir çekim başlar. Her sabah kulaklarımda çınlar sesin, boğulu, tedirgin, güvercin misali. Parmakla işaret etmeye korkarım, muhakkak birazdan uçarak kaçar. Bende kalır kanatlarının yankısı. Yeni sarsıntılar başladı Allah'ım. Beynimin tavanında tepinen cinler ürküntü veriyor adımlarıma. Her gelen dize kopan bir çığlıktır bir şairin gönlünden. Parlamış gözlerinden yine aşktır okunan. Bu rüzgar geçip gitmez. En masum elleriyle yoklar durur kalbini. Usanmaz hamlelerle bir geçitin ağzında. Bu rüzgar ne denizlerden geçti yalayıp en hırçın dalgaları. Bu rüzgar esti gürledi aylarca. Kalbimin yamacında çiçekler soldu. Korkudan değildi solmaları. O kadar çok okşamıştı ki aşk. Her şeyin fazlası zarar sonuçta. Allah'tan başkası yalan sonuçta. Baki kalan o ses yine gök kubbede. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey nefsim, bu da sana ders olsun.''